Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad 81 Vlog eh, Di video kali ini saya akan melakukan pemupukan dengan sistem kocor ya eh, Untuk pupuk sendiri saya gunakan NPK 1616 Dan ini adalah KCL produk Jerman <clears throat> Untuk kombinasi yang saya lakukan inti ini untuk menyeimbangkan antara daun, batang dan buah. Karena cabai saya, cabai rawit saya di dalam pot itu sudah mulai berbuah. Jadi saya mengkombinasikan antara pupuk NPK 1616 dengan pupuk KCL Jerman. Ini adalah pupuk untuk buah ya Jerman dengan warna merah semu-semu pink <laughs> pink oke mari kita lakukan uh, pengadukan ke dalam baskom atau alat untuk menampung air ya juga Nah, untuk pupuk NPK sendiri uh, cukup setengah gelas kecilin aja ya. Kita cemplungin ke dalam air. Lalu kita menuang KCL-nya. lalu kita masukin ke dalam penampung air ya lalu kita aduk-aduk sampai larut semua butiran-butiran uh, pupuknya untuk NPK 1616 berwarna biru muda dan KCL berwarna pink atau merah kemudaan bencana <laughs> muda ya setelah itu kita diamkan dulu supaya uh, terlarut semua dan ini adalah cabe yang akan kita kocor nanti ini adalah cabe rawit di dalam pot nah terlihat warna larutan NPK nya berwarna biru blue blue blue blue <laughs> dan warna KCL nya berwarna agak-agak marun merah muda oke guys kita lakukan pengocoran ya walaupun ini musim penghujan tapi tidak masalah karena pengucuran kita dilakukan di dalam pot oke okay? oke okay guys kita ambil nah ini udah terlalu semua ya mari kita lakukan pengocoran dan ini agak-agak nah, rontok ya oke okay. mari kita lakukan pengocoran ke akarnya ya jangan ke daunnya jika anda mempunyai tanaman di dalam pot lakukanlah pengocoran itu secara berkala secara rutin atau secara estafet saya menggunakan KCL dan NPK 16 ini untuk menyeimbangkan jadi karena ini sudah tuh lihat karena sudah mulai buah atau berbunga jadi harus disinkronkan atau di dipadu supaya eh, nanti akan nyambung buahnya tuh lihat sudah mulai berbunga kan nah ini buahnya ini adalah cabai rawit cabai rawit hijau dalam pot ya hmm. daunnya bagus dan jangan lupa lakukan pengocoran karena ini sudah mulai berbuah itu seminggu sekali atau 10 hari dua kali karena di saat pembuahan itu dibutuhkan zat untuk menghasilkan buah yang lebih lebat dan lebih uh, karena kebutuhan makanan untuk tumbuhan pun harus perlu kita perhatikan tidak mungkin lah Eh, tanaman itu tidak makan seperti mahal manusia harus perlu perawatan dan uh, pemupukan secara rutin atau berkala. Oke, terima kasih uh, terima kasih sudah bergabung dengan Ahmad Vlog. Ahmad A81 Vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Tips buat para sahabat jika menanam di dalam pot uh, usahakan tanah yang gembur oke okay? bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh